الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أهلا بكم طلاب وطالبات المرحلة الثانوية طلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي من اليوم بإذن الله تعالى سأبدأ بشرح منهجكم آه، سأخذ درسا في النحو ويليه درسا في الأدب والنصوص والنقد وهكذا إلى أن ننتهي بإذن الله تعالى من شرح منهجكم كاملا ما عليكم إلا أن تتابعونا وتستمروا في المتابعة ستجدون كل ما تريدون على هذه القناة بإذن الله تعالى اليوم موضوعنا هو الموضوع الأول من مواضيع النحو في منهج الصف الثالث الثانوي وهو درس المفعول المطلق المفعول المطلق هو واحد من خمسة مفاعيل وردت في اللغة العربية لكن قبل أن أدخل إلى موضوع المفعول المطلق لابد أن تنتبهوا معي جيدا لفكرة أن المفاعيل لا تأتي إلا بعد تمام الجملة الفعلية معنى هذا أن أي مفعول سواء مفعول مطلق أو المفعول به أو المفعول فيه أو المفعول معه أو المفعول لأجله المفاعيل كلها لا تأتي إلا بعد تمام الجملة الفعلية فما هما فما هي أركان الجملة الفعلية للجملة الفعلية ركنان أساسيان هما الفعل والفاعل سنجد أن المفاعيل هذه دائما تأتي بعد الجملة الفعلية لاحظ معي مثلا نحن الآن في طور دراسة المفعول المطلق فلو نظرت معي قليلا إلى المثال هذا قال تعالى وكلم الله موسى تكليما ستجد أن هذه الجملة جملة فعلية كلم الله موسى جملة فعلية تامة مكونة من فعل متعدي لمفعول به واحد وهو كلم وفاعل هو الله لفظ الجلالة موسى المفعول به إذا بعد تمام هذه الجملة <coughs> عفوا <coughs> بعد تمام الجملة أتى المفعول المطلق تكليفا فهذا ما أردت أن أقوله أن المفعول المطلق وكل المفاعيل لا تأتي إلا بعد وجود الفعل والفاعل كذلك المفعول به موسى أتى بعد وجود الفعل والفاعل إذا المفعول المطلق باعتباره الدرس الأول سنبدأ بتعريف المفعول المطلق فما هو المفعول المطلق يعرف بأنه مصدر مشتق من لفظ الفعل يأتي مع الفعل يأتي مع الفعل في نفس الجملة لتأكيده أو لبيان نوعه أو عدده وحكمه النصب نبدأ مع التعريف فنوضحه هو مصدر مشتق من لفظ الفعل إذا المفعول المطلق مصدر تأتي حروفه مأخوذة من حروف الفعل مهمته في الجملة يأتي مع الفعل يعني مع وجود الفعل أيضا في الجملة يأتي هذا المفعول المطلق ليقوم بثلاث بواحدة من ثلاث مهام المهمة الأولى هي تأكيد الفعل الثانية بيان نوعه الثالثة بيان عدده حكم المفعول المطلق في اللغة العربية هو النصب ونحن نتذكر دائما عندما آه، في الفيديوهات السابقة الذي وضعتها في هذه القناة وهي أساسيات النحو نعم. في معنا فيديو بعنوان علامات النصب الأصلية والفرعية سترجعون إليها وترون ما هي علامة النصب علامة النصب الأصلية هي الفتحة ولدينا الياء علامة نصب في المثنى وجمع المذكر السالم والكسرة علامة نصب في جمع المؤنث السالم والألف علامة نصب في الأسماء الخمسة فما المقصود بالمصدر حتى يتضح لنا التعريف المصدر هو اسم مشتق من الفعل آه، شوف معي هنا وقال المفعول المطلق مصدر مشتق من لفظ الفعل ما معنى كلمة مصدر؟ المصدر أنه اسم مشتق من لفظ الفعل يدل على الحدث مجرد من الزمن أساس أنك تقدر تفرق بين الفعل والمصدر ركز معي ما هو المصدر وما هو الفعل الفعل كلمة تدل على الحدث وتحدد زمنه بالضبط إما في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل مثل حضر يحضر احضر هذا فعل دل على الحضور العمل وزمنه معروف في الماضي في الحاضر في المستقبل لكن كلمة حضورا التي هي مصدر دلت على العمل الحضور لكن زمنه غير غير معروف وهذا هو المصدر أنه يدل على العمل مجرد من الزمن المصدر باختصار كلمة تدل على عمل مثل حضور كتابة لعب تكليم تقييم وقوف مصادر لكن زمنها غير دلت على عمل وهو الوقوف الحضور التكليم وزمنه غير معروف وهو يأتي في اللغة تصريفا ثالثا للفعل حضر يحضر حضورا كلم يكلم تكليما سافر يسافر سفرا قام يقوم قياما وهكذا لنرى أن المفعول المطلق يأتي مع الفعل لتأكيده أو لبيان نوعه أو عدده مصدر مشتق من لفظ الفعل مثل حضورا مشتق من إيش؟ من لفظ الفعل حضرا لكنه يأتي في الجملة لأداء واحدة من ثلاث مهام الأولى تأكيد الفعل سنراها هنا في هذا المثال لاحظ معي قال تعالى وكلم الله موسى تكليما كلم الله موسى تكليما لدينا فعل الذي هو كلم و لو أتينا إلى إلى إعراب الجملة سنجد أن كلم فعل ماضي مبني على الفتح الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع على رفعه الضم الظاهر على آخره موسى مفعول به منصوب على نصبه الفتحة المقدرة على الألف تكليما هو الجديد في الجملة تكليما ما الفرق بين كلم وتكليما ستجد أن كلم فعل وتكليما مصدر تكليما دل على العمل الذي هو الكلام كما أن كلمة دل على العمل ما الفرق بينهما؟ كلمة زمنه معروف في الماضي تكليمة زمنه غير محدد إذا تكليمة مصدر فهو المفعول المطلق هنا في الجملة أتى ما دوره؟ دوره في الجملة لو نظرت هنا في الآية الكريمة ستجد أنه أتى ليؤكد أن الله كلم موسى يؤكد الكلام يؤكد التكليم فهو أتى ليؤكد الفعل حروفه مأخوذة من الفعل كلمة وأتى مع الفعل في نفس الجملة خلي بالك حروفه مأخوذة من الفعل كلم وأتى مع الفعل في نفس الجملة ليؤكده إعرابه مفعول مطلق منصوب علامة تصبيه الفتحة الظاهرة على آخره إذا هذا هو آه، مثال لتأكيد الفعل وهو النوع الأول من أنواع المفعول المطلق أنه يأتي لتأكيد الفعل مثلا نقول حضر المعلم حضورا وشرحت الدرس شرحا وقابلت الفريق مقابلة وهكذا نلاحظ المهمة الثانية المفعول المطلق في الجملة كما هي آه، واضحة هنا في قوله تعالى فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر الآية في سورة القمر أخذناهم أخذ عزيز مقتدر هنا لدينا جملة فعلية أخذناهم وتلاها المصدر أخذ فما مصدر الفعل أخذ أخذ يأخذ أخذا المصدر أخذا الفعل أخذ ومصدره أخذا إذا أخذ هو المفعول المطلق هنا في الجملة لأنه مصدر مأخوذ من لفظ الفعل أخذ حروف مأخوذة من الفعل أخذ لماذا جاء في الجملة؟ أتى ليبين النوع أتى ليبين النوع فهو مبينا للنوع كيف عرفت ذلك؟ لأنك لو نظرت في الآية الكريمة ستجد أن الله قال فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر بين المصدر أخذ نوع الأخذ هل هو أخذ ضعيف ولا أخذ قوي ولا أخذ عزيز مقتدر لديه القدرة الكاملة فبين نوع الأخذ أنه أخذ عزيز مقتدر كيف عرفت أنا أنه مفعول مطلق؟ لأنه مصدر مشتق من لفظ الفعل أتى في الجملة ليبين نوع الفعل بين نوع الأخذ إعرابه كما سبق في البداية أن المفعول المطلق دائما يكون منصوب علامة نصبه هنا الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف وعزيز مضاف إليه لاحظ معي المفعول المطلق المصدر الذي يأتي ليبين النوع دائما يأتي مضاف إلى كلمة بعده أخذ عزيزي المقتدر نأخذ مثال آخر لبيان النوع هو المثال الثالث في المجموعة الأولى من الكتاب المدرسي إنا فتحنا لك فتحا مبينا الآية الكريمة رقم واحد في سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا ها في جملة فعلية هنا فتحنا فتحنا لك تبعها مصدر الذي هو فتحا فأين الفعل؟ فتح المصدر الذي هو مفعول مطلق هنا فتحا لماذا جاء في الجملة؟ جاء ليبين النوع ليبين نوع الفتح أنه فتح مبين أتى ليبين نوع الفتح بأنه فتح إيش؟ مبين أتى ليبين نوع الفتح لأنه فتح مبين كما هو واضح من خلال الآية الكريمة إنا فتحنا لك فتحا منع هذا الفتح مبينا فقد جاءت كلمة مبينا صفة لفتحا أما فتحا فإعرابه مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ومبينا صفة إذا المبين للنوع المفعول المطلق المطلق المبين للنوع إما أن يأتي إما أن يأتي مضاف إلى كلمة أخرى مثل كما هو هنا في المثال أخذ عزيز مقتدر وإما أن يأتي موصوف كما في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا نأخذ المثال الرابع من المجموعة الأولى وهو المفعول المطلق عندما يأتي مبينا لعدد الفعل سجدت لله سجدتين لاحظ معي سجدت لله فعل وفاعل وجر ومجرور يعني جملة فعلية سجدتين ما مهمتها في الجملة؟ أتت لتبين عدد السجدات أليس كذلك؟ أتت لتبين عدد السجدات تذكر معي آه، تعريف المفعول المطلق هو مصدر مشتق من لفظ الفعل يأتي لبيان نوع لتأكيد الفعل أو لبيان نوعه أو عدده إذا سجدتين مشتقة من الفعل سجد فهي مفعول مطلق مهمتها في الجملة أتت لتبين عدد مرات الفعل إعرابها كالتالي مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى وبهذا نكون قد تعرفنا على أن المفعول المطلق يأتي في الجملة ليقوم بواحد من الأعمال التالية الأول أنه يأتي لتأكيد الفعل كما لاحظنا في المثال الأول كلم الله موسى تكليما ونجد أن تكليما جاءت في الجملة ليست بموصوفة أو مضافة الثاني أنه يأتي لبيان نوع الفعل وذلك كما لاحظنا في المثالين الثاني والثالث في قوله تعالى أخذناهم أخذ عزيز مقتدر فقد جاء المفعول المطلق أخذ مضاف إلى كلمة عزيز وقوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا جاء موصوفا المفعول المطلق فتحا موصوفا بكلمة مبين فهو إذا جاء ليبين نوع الفعل الثالث أنه جاء لبيان عدد مرات الفعل كما ورد في المثال الأخير وهو سجدت لله سجدتين إذا النائب عن المفعول المطلق وهو الجزء الثاني والمجموعة الثانية من هذا الدرس يتبع في الفيديو التالي تابعوني